أعيد تلقيم سأدخر وضعوا الحارس أحدهم في بي هنا واحد هنا هنا هنا رصد آخر لاعب باق Heal yourself, you idiot. Heal yourself. سهلا سأدخر لا توجد شحنات أعيد تلقيم Fight. أقمت الجدار. رصد عدو في A. آخر لاعب باق.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 أعرف ما يجب إنجازه ينتزع النور من أعينهم ثبت المدفع عدد من فلنرى الآن أين يختبئ الجميع أعيد التلقين سأعالجك بدأ العد التناسلي ظلال متحركة أعيد أضع قنبلة سرد أطلقت قنبلة سرب سمعت السبايك تم تفعيل تم تفعيل المسير أعيد التلقيم ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ يسمعون رصد عدو أضع الحارس اصمت أعيد صوتي ابتعدوا عن طريقي حمل ال Spike لدينا سقطت ال Spike في B. تبقى عدو واحد إن كنت صخرة فأنا الجبل ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم مهمة محوه ثبت المدفع سبايك لدينا سقطت سبايك بي تم العنصر لاعب باقي تبقت 30 ثانية يظنون أنهم يعرفون طعم الألم لكنهم لا يستطيعون حتى التقييم مثبت المدفع أضع قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب أجهزت على العدو اخر لاعب باق سقطت السبايك في بي آخر جولة في الشوط آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قوتكم النارية أحتاج هذا أحتاج هذا أعمل ال Spike لدي. سقطت ال Spike تي B. أعيد التلقيم. الجميع أضع الحارس تبقت ثلاثون ثانية لا توجد شحنات وقودي بسلام تبديل الجبهات أمور هذه المرة ألم يظهر أي نمط متكرر سأدخر لا توجد شحنات تم تدمير الكاميرا تبقى عدو واحد لا مزيد من الانتقال السريع يا فتاة اعتمدوا على روبوتاتي لم تتعطل إلا مرة واحدة سأدخر وهي لن تفتقد ذلك الإصدار لا توجد شحنات 被打动。زرعت السبايك راقم هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟